<laughs> Hallo allemaal, ik ben Natasha. Ik ben net wel heel erg lang in de zon gaan zitten. Ik dat ik al warm plaatsen. Mijn eh, bleke lichaam moet nog wat wennen aan de warme zon. <laughs> Maar dat komt wel goed. Ik was dus in de zon gaan liggen. En ik deed mijn ogen eh, dicht. En voor mijn gesloten oogleden zag ik eerst een heel erg donkerrode kleur eh, verschijnen. En kort daarna zag ik een heel erg eh, lichtblauwe, lichtgroene kleur voor mijn gesloten oogleden. Ja, dat was heel erg bijzonder en heel erg speciaal en leuk om te zien. Eh, daarna ben ik dus eh, een, een, wandeling gaan maken door de bossen. Van de zon genieten, genieten van de natuur, van de vogels die fluiten. En ik kwam voorbij ehm, een plaats waar er een aantal paarden stonden. En de paarden die kwamen allemaal naar mij toegelopen. <laughs> er was zelfs eentje die mij volgde langs de weg. Terwijl ik aan het wandelen was. Ik ben een echte dierenvriend, dus ik vond het wel leuk om zo eh, contact met de paarden te maken. Dan ben ik nog wel verder gewandeld, hè, de bossen. Uh, <laughs> ik heb dan eh, contact gemaakt met de natuur rondom mij heen. Ik heb ze bedankt dat, ze, dat zij er zijn, dat zij bestaan. Dat ik, ik heb ze bedankt dat ik verbinding met hun mag maken. Dus ja, het, is echt wel een eh, hele fijne dag. Ik merk ook aan mezelf dat het ook steeds beter en beter met mij gaat. Dus daar ben ik ook al heel erg dankbaar en blij voor. Dus ik denk dat er nog wel heel leuke vooruitzichten voor mij zijn. En ja, <laughs> dit wil ik nog even graag aan jullie delen. Omdat het ook wel eh, een eh, heel fijn nieuws is. Een ehm, heel, ja, <laughs> blijdschap mag altijd wel gedeeld worden, <laughs> denk ik dan. Dus ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. En eh, ja, heel veel liefs van mij.